ens ha posat uns cascos, ens ha posat unes ulleres i ens ha entrat amb la camilla. Quan entres, dius, ai, estic nerviosa, però quan et posen a la camilla i entres i veus la pel·li, ja estàs tranquil·la. L'exploració surt millor, les imatges són més bones perquè l'han estat quiet, i eh, en els nens que els has estalviat la sedació, doncs, encara que sigui una sedació suau, o sigui, pots estalviar molt millor.